ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв ноҳияи ҷалолиддин бақида бачао дорбоз ай узбекистон меҳмоно омадагӣ насти боша пага понздаҳми число рӯзи рӯзи понздаҳами иншолло понздаҳами декабр ина меҳмоно омадагӣ узбекистон дорбоз насти боша бозӣ мекунанд даҳ рӯз давом мета пага соатҳои сеу нол нол да понздаҳу нол нол да сар мекунад марҳамат касе хоҳишманд боша даруни паркта ҷойгир кардагиам bemalol omada tomosha qilaverishava manzili mo jaloliddin balxiy daruni park nasib bo'lsa dahruz davom etadi assalomu alaykum aka yaxshimisiz bardam vaqatmi ahvolingiz yaxshimi charchamayapsizmi xush kelibsiz aka rahmat doyamizga xush kelibsiz aka salomat bo'ling ana o'n kun davom bo'ladi qanaqa qanaqa o'yinlar bo'ladi aka biz o'zbekiston farg'onasidan keldik mana shu tojikiston bo'ylab gastrolga kelganmiz salomat bo'ling xudo xohlasa hamma nohiyalarda hamma viloyatlarda tomoshalar ko'rsatamiz mana hozir sizlarda mehmonmiz o'n kun mehmon bo'lamiz shu polvonlar dorbozlar o'n ikki metr balandlik dor uch yarim metrlik balandlikdagi dorlar e, olovbardorlar e, fokuschilar masqarabozlar xizmat qiladi xudo xohlasa juda dasturlarimiz qiziq hamma kelib bir miriqib dam olib ketishini taklif qilib qolamiz e salomat bo'ling aka bu o'yinimiz tomoshamiz qancha davom etadi aka olasa ikki soat ikki yarim soat davom etadi ikki soat a shu o'zbekistonlik tursunali muhammad polvonni hoja polvonni guruhi bo'ladi shu hoja aka tursunali muhammad esa hamma taniydi hamma taniydi o'zbekistondan podpischiklarimiz ham bor aka kanalimizni kuzatib borishadi Худо холаса мана бизнинг ноҳиямизга хуш келибсиз ака. Мана иншоалло эртага худо холаса тамошаларда кузатиб борамиз. Иншоалло қодан кейганча сиёмка қиламиз ака келсак, худо холаса ана подписчикларимизга тақдим этамиз. Болди ака. Ана бачо давоми охири видеода бачо амид бозикадаги видеошона иншоалло тақдим мекунем шумода як лаҳзаошона монда метем. Саломат бошем бачо, подписка лайка фаромӯш накунед. Thank Thank you.